Вітаю вас, шановні колеги! Пропонуємо переглянути другу частину відеоуроку нарахування заробітної плати, присвяченого в першу чергу вивченню принципів відображення заробітної плати в регламентованому обліку конфігурації бухгалтерії для України редакція 1.2. Крім того, ми поговоримо про особливості формування документу нарахування зарплати працівникам організації в режимі попереднього розрахунку, який використовується при нарахуванні авансу робітникам організації. Тим користувачам, які ще не знайомились з уроком номер 55 нашого відеокурсу, можливо, буде корисним спочатку переглянути його, після чого повернутися до поточного уроку. Отже, починаємо. За допомогою меню Зарплата нарахування зарплати. Відкриваємо список документів нарахування зарплати співробітникам організацій і відкриваємо документ номер 1 від 19 жовтня 2015 року, з яким працювали на попередньому уроці, і переходимо на закладинку проводки. В процесі формування та розрахунку документа на цій закладинці автоматично формується список бухгалтерських проводок, які будуть зареєстровані в інформаційній базі при проведенні документу. Склад проводок, рахунки обліку та налаштування аналітики проводок формуються за допомогою даних довідника способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Для перегляду цього довідника можна скористатися посиланням меню зарплата, способи відображення зарплати в обліку. Кожний елемент довідника містить дані окремої господарської операції, яка складається з однієї проводки в бухгалтерському обліку або в деяких випадках пари транзитних проводок. При формуванні проводок документу нарахування заробітної плати кожній господарській операції ставляться у відповідність розрахунковій величини поточного документу. Порядок та особливості заповнення реквізитів проводок досить детально описані у будованій довідці довідника, яку можна відкрити за допомогою значка з зображенням знаку питання в панелі інструментів або натиснувши клавішу F1. Зв'язок нарахувань та отримань шаблонами проводок довідника для кожного робітника визначається відповідальною особою за допомогою документів прийом на роботу в організацію, кадрове переміщення організації, введення відомостей про планові нарахування працівників. При необхідності якомусь конкретному виду нарахування працівника можна призначити спосіб відображення в обліку, який відрізняється від основного. Для цього такий основний спосіб можна вказати в табличній частині нарахування відповідного кадрового документу. Крім того, для одноразових нарахувань необхідний спосіб можна вказати безпосередньо в документі нарахування зарплати. В реквізиті спосіб відображення в бухобліку. Отже, знову повертаємося до форми документу нарахування зарплати співробітникам організації і продовжуємо наш відеоурок. Таблиця проводок, яку ми бачимо на закладниці проводки, містить повний зведений список проводок документа у тому вигляді, в якому проводки будуть сформовані при проведенні документу. Дані в цій таблиці вже згруповані по рахунках та об'єктах аналітики. Детальні проводки можна переглянути на додаткових закладинках з тим же найменуванням проводки в кожній табличній частині документа. При необхідності користувач має можливість відкоригувати остаточні дані проводок вручну безпосередньо в табличній частині проводки, або зробити це на будь-якій іншій вкладинці в табличній частині проводки, після чого обов'язково повернутися до загальної табличної частини і натиснути кнопку Сформувати проводку. Дані перезаповнюються і внесені зміни враховуються в підсумковій таблиці. Нам залишається лише провести документ. Натискаємо кнопку проведення. Документ проводиться без проблем. І ми знайомимося зі складом рухів реєстрів інформаційної бази, які формуються при проведенні нарахування зарплати працівникам організації. При натисканні на кнопку з позначками ДТКТ відкривається службова форма з результатами проведення документу, на окремих закладках якої розміщені таблиці з даними, які при проведенні документу фіксуються в спеціалізованих регістрах накопичення. На закладці Бухгалтерський облік представлені дані регістру бухгалтерії, в якому зберігаються всі бухгалтерські проводки, і представлені вони на цій закладці у звичному вигляді журналу проводок. На інших закладках в табличній формі розміщені дані регістру взаєморозрахунків із працівниками організації, взаєморозрахунків по ПДФО, нарахування, утримання, відображення, де можна отримати найдокладнішу інформацію про проводки документа, взаєморозрахунки по внесках у фонди, внески у фонди та податки. Ці дані використовуються програмою для контролю обліку, формування поточної та регламентованої звітності. Нагадую користувачам, що всі дані, що представлені в формах у табличному вигляді, завжди можна роздрукувати або зберегти у файл для майбутнього аналізу. Для цього слід натиснути праву кнопку миші на довільній комірці таблиці, вибрати пункт Вивести список, після чого визначити склад колонок, які мають потрапити в підсумкову таблицю, натиснути кнопку ОК і отримати звіт таблицю для аналізу збереження або друку на принтері. Альтернативний варіант використання звіту по рухах документа в якому ті самі дані представлені дещо в іншому форматі, який, можливо, більш звичний користувачам, які знайомі з попередніми релізами програм. У відповідності до діючого законодавства України всі організації повинні регулярно кожного місяця на підставі даних про відпрацьований час нараховувати і виплачувати своїм працівникам аванс. Для нарахування авансу слід створити документ нарахування зарплати співробітникам організації з використанням режиму попереднього розрахунку. Створюємо новий документ, встановлюємо вищезгаданий прапорець, в результаті чого в формі документу, окрім табличної частини із списком співробітників, залишається доступною для заповнення лише одна таблична частина нарахування. Перевіряємо заповнення стандартних реквізитів документа організація, місяць нарахування і норма днів за місяць. Норма днів за місяць автоматично підставляється в шапку документа на підставі даних регламентованого виробничого календаря. При використанні режиму попереднього розрахунку з'являється можливість вказати кількість відпрацьованих днів і годин, за які нараховується аванс. Незважаючи на те, що ми бачимо у формі напис за половину місяця, програма розраховує кількість робочих днів від початку місяця до дати документу. Суми авансу розраховуються за простою формулою. Місячний оклад працівника ділиться на кількість робочих днів місяця і помножується на кількість фактично відпрацьованих днів. Думаю, що не варто нагадувати вам, що значення числових реквізитів документа можуть бути довільно змінені користувачем. Для визначення списку працівників, яким ми нараховуємо аванс, можна скористатися одним з варіантів, які стають доступними для вибору при натисканні кнопки Заповнити панелі інструментів відповідної табличної частини. Більш докладно з механізмом формування списку можна познайомитись, переглянувши попередній урок по нарахуванню заробітної плати під номером 55. Ми з вами сьогодні вибираємо підрозділ Адміністрація, натискаємо кнопку Заповнити та розрахувати все, і таким чином автоматично заповнюються даними працівників вибраного нами підрозділу обидві табличні частини. Тобто таблична частина зі списком працівників підрозділу Адміністрація і таблична частина нарахування. Маю нагадати вам, що в панелі інструментів табличної частини зі списком працівників присутня кнопка, яка визначає режим відбору даних в табличній частині нарахування. Почергове натискання на цю кнопку дозволяє переглядати або повні дані по всіх працівниках, або виключно нарахування виділеного користувачем співробітника. Звертаю вашу увагу на те, що в табличній частині нарахування заповнюється значення всіх реквізитів і виконуються всі необхідні розрахунки суми авансу за відпрацьовані дні. Завершуємо роботу з документом, проводимо документ і впевнюємося в тому, що при проведенні документ ніяких проводок та рухів регістрів не формує, його призначення тільки розрахунок суми авансу. На цьому друга частина відеоуроку нарахування заробітної плати завершається. Про те, як проводиться виплата авансу та заробітної плати за місяць, ми поговоримо на наступному занятті. Дякую вам за увагу і сподіваюся на нову зустріч. Всього вам найкращого!